mashitami indala zabo bona bolofa bona zinja zempilo igama umcasile isiminyeminye sentombi zasemzingwane exhobeni kwakhokho akumayabo nayi podcast ya yeah, i'm introducing yona podcast yezinja zinja zegame le podcast kuphela samukela only the top dogs ngoba broadcast yezinja zinja zami wozani la ngiyanithandayo